सॉल्वर ऑप्शन करेगा क्या देखिए सॉल्वर ऑप्शन आपको डेटा टाइप पे मिलता है ये देखिए ये सॉल्वर है अब यहां पर ये नेम ऑफ आइटम देख रहा है प्राइस देख रहा है यूनिट देख रहा है टोटल देख रहा है तो यहां पे प्राइस लिखा हुआ है अब ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से और यूनिट जो है यहां पर टोटल होके आ गया है अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है मैं आपको एक बार रिकेप में ले चलता हूं और फिर दिखाता हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है देखिए करना क्या है ये ग्यारह सौ रुपए का है ठीक है देख रहे हैं ग्यारह सौ रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिला है क्योंकि आपने इतनी परचेजिंग की है ये देखिए ये मैं इसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं आपको देखने में सुविधा होगी तो ये देखिए ये इतनी परचेजिंग आपने की है ठीक है और इतने इतने रुपए का परचेजिंग किया है और यहां पर आपको कम से कम पांच हजार या चार हजार इससे ज्यादा की परचेजिंग करनी है तो आपको ग्यारह सौ का बाउचर मिला हुआ है ठीक है गिफ्ट बाउचर अब इसको आपको स्पेंड करना है और आपको यही सब सामान खरीदने हैं ठीक है अब जब देखेंगे तो मॉनिटर है सात हजार का तो एक तो मॉनिटर खरीदेंगे तो भी तो गिफ्ट बाउचर स्पेंड नहीं होगा क्योंकि गिफ्ट बाउचर सिर्फ ग्यारह सौ का है सीपीयू खरीदेंगे तो भी नहीं हो पाएगा ये एलईडी टीवी एलसीडी टीवी कुछ भी नहीं हो पाएगा हाँ कीबोर्ड हो सकता है तो इसी को एडजस्ट करके हमें दे देता है सॉल्वर ऑप्शन ठीक है चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे यहां पर अगर सॉल्वर ऑप्शन आपको डिस्प्ले ना हो रहा हो तो यहां पर देखिए डेटा टाइप में डिस्प्ले होता है तो देखिए मेरे में डिस्प्ले हो रहा है लेकिन अगर आपके में नॉट डिस्प्ले हो रहा हो तो आप फाइल पे चले जाइए और फाइल पे जाने के बाद आपको आ जाना है ऑप्शन पर ये ऑप्शन पर जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एड इन तो बस एड इन पे चले जाइए और जैसे ही एड इन पे आप जाते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी ठीक है जो कुछ इस तरह की होगी ठीक है अब ये ऐड इन में सॉल्वर ऑप्शन आपको दिखेगा आप चूंकि मैंने एक्टिवेट कर रखा है ठीक है आपके में सॉल्वर ऑप्शन दिखेगा अब ये सॉल्वर ऐड इन ये देखिए यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ मैं ऊपर आपको दिखेगा तो उसको सेलेक्ट करिएगा फिर यहाँ गो टू पे जाइएगा गो टू पे जैसे जाएंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी तो इसमें देखिए सॉल्वर ऑप्शन को टिक किया है मैंने बस यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका सॉल्वर ऑप्शन दिखाई पड़ने लगेगा कुछ इस तरीके से अब इस पर क्लिक कर देना है आपको और क्लिक करने के बाद क्या होगा एक नई विंडो ओपन होगी अब यहाँ पर क्या करना है देखिए यहाँ पर जो आपने टोटल किया ये देखिए टोटल का भी टोटल मैंने किया हुआ है और इसी टोटल को आपको कर लेना है सेलेक्ट तो बस यहां पर क्लिक कर दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है यहां पर आना है यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स ठीक है तो यहां पर आ जाइए और ये सकते हैं ये लिखा हुआ है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स तो ये देखिए यहां पर जो ये डेटा बना हुआ है जिसमें name of item price unit और टोटल मैंने किया है इसमें यूनिट भी लिखा हुआ है तो ये यूनिट पूरा सेलेक्ट कर लीजिए ये जो यूनिट है इसी के बेस पर हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पूरा यूनिट कर लेना है सेलेक्ट अब हमें नीचे आना है इस वाले सेल में ये जो दिख रहा है ना ये सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट यहां पर आना है और ऐड पर हमें क्लिक करना है जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है यहां लिखा हुआ है सेल रेफरेंस अब ये सेल रेफरेंस क्या है और यहां पर हम क्या यूज करेंगे तो देखिए यहां पर जो सेल रेफरेंस है इसी को सेलेक्ट करना है ये जो टोटल है इसी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर देखेंगे कि कंडीशन दी हुई है तो कंडीशन में हम क्या करेंगे कंडीशन में हम देंगे कि इक्वल है ना अब चूंकि हमें गिफ्ट वाउचर खर्च करने इतना सामान हमने परचेज किया इतने रुपए का पचास हजार से अधिक का हो गया तो ये गिफ्ट वाउचर हमको मिला ये गिफ्ट वाउचर आपको दिख रहा है ठीक है तो ये जो गिफ्ट वाउचर है अगर ये यहाँ पे करेंगे अगर ये अमाउंट जो है इक्वल है इक्वल की बात करेंगे हम तो ये इक्वल कर दिया हमने और यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टेंट तो अब आ जाते हैं कॉन्स्टेंट वाले पर यहाँ पर आने के बाद आप गिफ्ट वाउचर वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए बस हो गया इसको ऐड करवा दीजिए तो एक तो ऐड हो गया अब दूसरा कंडीशन क्या देना चाहते हैं वो हमें देखना है ठीक है तो दूसरे कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि कोई भी डेसिमल वैल्यूज यहां पे ऐड ना हो तो डेसिमल वैल्यूज ऐड ना हो इसके लिए हमें इंटीजर फॉर्मूला यूज करना चाहिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो अभी हमें इसमें इंटीजर यूज करना है क्या देना है हमें यहां पर हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे ये पूरा यूनिट वाला सेलेक्ट कर लीजिए टोटल नहीं करना है आपको और यहां पर हम करेंगे इंटीजर तो यहां पे देख सकते हैं इंट भी दिख रहा है तो इंटीजर कर दिया हमने और इसको भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे इस तरीके से तो ये दो कंडीशन तो हमने ऐड कर दिया अब तीसरी की बात कर लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना इसी क्वांटिटी को हमें करना है सेलेक्ट ठीक है तो ये क्वांटिटी कर ली सेलेक्ट हमने और अब हमें क्या कहना है देखिए क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लगाएंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहां पर हम कह देंगे कि जीरो तो जो भी क्वांटिटी है वो जीरो ना हो बस ये कह करके और यहां से अब क्या करना है हमें इसको भी ऐड करवा देना है तो अभी हमारे पास कुल मिला के तीन कंडीशन ऐड कर दिया और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो कैंसिल कर देंगे तो देखेंगे कि जो तीनों कंडीशन आपने लगाई थी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है ठीक है ये बहुत इजी है एक बार समझ लेंगे और एक बार कर लेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा और फिर ये चीजें होने लगेंगी बहुत इजी है ठीक है ये नीचे आपको सॉल्व का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ठीक है तो यहाँ पर डेटा में चेंजेस देखिएगा जब हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ सॉल्व पर और फिर होगा डेटा में कुछ चेंजेस तो यहाँ सॉल्व पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे कि कह रहा है कीप सॉल्वर सोल्यूशन तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए या फिर ये दिया हुआ है सेफ सिनेरियो तो यहाँ से ओके कर दीजिए तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कीबोर्ड की दो सौ प्राइस है और इसने एडजस्ट कर दिया कि ये जो आपको गिफ्ट बाउचर मिला है इसको किस तरह से स्पेंड करना है जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए सात हजार का मॉनिटर खरीदेंगे तो गिफ्ट बाउचर हुआ तो आपके हजार का है तो कहां से स्पेंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो आप फिर देखिए यहां पे सात हजार का है तो ये भी स्पेंड नहीं हो सकता यहाँ पे बीस हजार का ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता तो दो सौ बीस रुपए को किस तरीके से स्पेंड करना क्या आप सामान खरीदेंगे इनमें से यहां पर मौजूद क्या सामान आप खरीदेंगे इनमें से आपको ये एडजस्ट करके वैल्यू दे दिया है देख सकते हैं इसी को सॉल्वर कहते हैं आई होप कि ये पूरी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video